हेलो बिग है उसका मार दो मेरा साथी मेरे साथी मार दो वो तुम्हें मार रही मेरे साथी को मार दो वो तुम मार देगा 哎。